התחלתי אה, במיפוי אה, של מה יש ומה אין בכל התחום של הנשים, אה, אוקיי. והבוגרות של קורס שוויון מגדרי פנו אליי. הרבה מהנשים שאצלי בקבוצה, במועצת נשים, הן בוגרות של קורס שוויון מגדרי של הרשויות המקומיות. עשינו כנס לגבי תעסוקת נשים והתמקדנו גם בכל העניין של תעסוקה פוגענית. פה בכפר. היה מאוד מוצלח, היה שיתוף פעולה מלא איתי, איתן. האנשים, הקהילה מתחילה לראות שיש פה מועצת נשים שעושה דברים, עושה שינויים, היא מגיעה עם חשיבה אחרת, עם שיח אחר שהוא חשוב, שיח מגדרי. והשאיפה שלי זה להגיע למערכת החינוך ולהכניס את הנושא של המגדר למערכת החינוך וללמד אותו.